触れてみたい道と壊してみたい夜の中で間違いだけ 待ってたんじゃしまんないや独特ながらのテロップ食わせ